И всем привет, с вами я, Настя Курик Про. И сегодня мы будем играть в казино. А, и это глобальное обновление, здесь новый интерьер. Давайте я вам его покажу. А, итак, за вот этими маленькими стольчиками можно играть. И за вот теми большими тоже можно играть. А, и там тоже. Так, я надеюсь, здесь народ есть, да, есть. Так, и большинство игроков играют вот за большим столиком, да? А, и тут стол заполнен. Печально. Ну, давайте позовем сюда. Здесь тоже можно играть. Опа, 9 человек. 10, 10, 10, да. Итак, я только поняла то, что я нашла в казино в рабочей форме. А, ну, мне пофиг. А, так, кидаем тысячу. Здесь теперь минимальная ставка 1000 рублей. Вот, то есть, смотрите, если мы кидаем 500, то нам пишет можно только тысячу. А, так, давайте говорим тысячу. А, я опять написала 100 рублей. Тысяча. КХМ. КХМ. Рак. So а, так, давайте кинем тысячу рублей пацаном. О, блин, боже. Давайте 140 кинем э, 2. 149, да? Э, так. Давай. Боже мой. Боже, она выиграла 2000. Ой, как много. И здесь работает рандом, да. Здесь, то есть, ты можешь тащить 5, 6, 7 ставок подряд, и тебе будут говорить, что ты читер. А, Но, ну да, я так и слила деньги. <laughs> Бывает, да. Давайте кинем 155 тысячам. Предложка есть. Ну, давайте будем ей по 2000 кидать. Вон она орёт 2К. Какая-то не валюта, но ладно. Oh, а, давайте посмотрим финт. Финда. И у нас сейчас финт 15. Нормально. Да? Да. Так. Давайте еще и бросим. Что там? А, так. Я думаю, можно сыграть с 302 на 16 тысяч. Попробовать да? Я надеюсь, мы выиграем, да, да, да, да. А, давайте еще раз кинем. 2000. Мне кажется, мы ее только кидаем одни, и все. А, так, мне выпало ниже тройки, да? Ну, я не по тактике играю, я не знаю. Я просто так играю. Ну, <laughs> давайте. Блин, а чё он? Я хотела принять. Ладно. Пусть. Она отказалась. Давайте. Ничья. О, господи, мне такая табличка высветилась, я испугалась. Вот. Минус. Плюс. Да, да, да, да, да. Yeah. А, так, мы в плюсе. Ну, сейчас будет приседай, верни. А, а? так. Нет, я не играю пока что. Плюс. Блин, у меня идут плюсы, вот. Поэтому мне надо как-то минусе <laughs> идти. Блин. Боже. Даю только подписчикам. Даю только подписчикам. Так. Ну, давайте. У него там сливчики пошли, да? Я что-то заметила. сейчас а будет, значит, у меня... Давайте сыграем. Да, плюс. Ну, в принципе... Да, привет. Передаю Сергей Вашингтон. Привет. Э, так. Hey, а, давайте ему дадим, э, сколько он там попросил, 350 рублей. Давайте ему дадим 500 рублей. Давай. Нельзя, то есть, типа, здесь только диса можно использовать. Ладно. Нельзя здесь деньги передать. Э, так, 302 тысячу давайте еще раз. А, да и пофиг то, что я проигрываю. Вот. На улице только можно, да. А, так. Котик про... Вот, что за канал. Так, а давайте, с кем сыграем? Давай я напишу э, потом. Потом дам. Боже, зачем вы мне кидаете? Я не буду на такие ставки играть бешеные, боже. 137 тысячу. Так. И еще давайте кинем тысячу. Он просрал, у него выпала двойка. И он, блин, боже, он крыса. Ой, красава, что слил. Просто изи сливчик у него. У него 7000 осталось. Давайте ему кинем 7950. Ой, как много это просрать, да? Есть активная он не он была. Значит, он сейчас выиграет. А я просру, ну ничего, да. Как и будет. Ну, мне и надо слив, да? Вот. О, нет, я выиграла, как так? Я думала, я проиграю, реально. Ну ладно, давайте на тысячу. Э, ну, минус 10 тысяч? Ну, давайте. Минус 10 тысяч. Давайте с ним еще раз сыграем на 10. Мне пофиг, в принципе, на эти э, ставки, на эти деньги, э, вот, в принципе... Ну, сейчас мы, наверное, еще раз кинемся. Я опять вин. И минус 12. А, блин. Подкрысил немножко. Да -да -да да да да да да да да да да да да 431 Потом мне что-то вины пошли. Минус. плюс. Ой, я думала, минус все будет. Так. Плюс. Серьезно. все, давайте. Еще играем немножечко. Вот. И уходим. Блин, боже, зачем? Давайте сыграем еще. Давайте до 40 и все. До 40. А, так, а мне кто кидает? Минус 40. До 100. Давайте 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Кидаем 100 тысяч. 100 тысяч. Давайте. Кто? Давайте с ним же сыграем. Нет, активчики есть, да? Ну, крысит, ясно. Да, 100 тысяч. Принимай, брат, до 100 тысяч. Играю до 100 тысяч. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, дайте плюс. You think you hard? Ничья. О, не крысит, пацан, красава. Респект. Респект, пацан, респект. Да. Да, это плюс 100 тысяч. Это великий подъем для нашего каналчика. А, да, и нет, <laughs> я не играю больше. Потому что я сейчас солью. а, может быть и выиграю, но ничего страшного, мне они в принципе не нужны. Нет, нет, нет, нет, нет. Да, нет, нет, нет. <laughs> Я так и знала, что я выиграю сейчас. Oh, так. Ну, у нас ровно 200 тысяч, и я думаю, мы подняли, да, за сегодняшнюю серию. То есть у нас было 94. Ну вот. До 30. Все с 31 и 30. Ну давай, играй, пацан. У меня одерка выпала, я просру. О, да, я выиграла. Да-да-да-да-да. И мы тащим. А, итак, если вам понравилась эта серия, то подписывайтесь на мой канал. Также, если вы хотите, чтобы я передала вам привет, то пишите в комментарии «Передай привет» и свой ник. А, и в следующий ролик вы попадете. А с вами была Яна Стюкотик Про. Всем пока-пока.